Mheshimiwa Tundu Lissu, Mheshimiwa Tundu Lissu, wewe ni mwanasheria mahiri kabisa. E, mimi sio mtaalamu wa masuala haya ya kisheria, lakini kwa mujibu wa kifungu cha kumi na sita cha sheria ya vyama vya siasa namba tano ya mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili kinatoa mwongozo ya namna ya chama kinaweza kikapata ruzuku ikiwemo uwepo wa wabunge na madiwani. Chadema mliwafuta wanachama na kutotambua ubunge wa wabunge 19 wa viti maalum wakiongozwa na kinara wao Halima James Mdee, lakini vile vile hata kutambua ubunge wa mbunge mmoja e, wa jimbo Mheshimiwa Haidan Kenani. E, lakini ruzuku sasa mnachukua kama ambavyo umenieleza. Hoja yangu ya msingi kama sheria hii inaeleza hivyo, ninyi ruzuku mnachukua kwa, kwa makubaliano gani na mnapokea kiasi gani na kwa vigezo gani, Mheshimiwa Lissu? E, kama ulivyosema ruzuku inatolewa kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa, na hiyo sheria inasema e, ili upa, upate ruzuku lazima aidha uwe na wabunge mm. wa majimbo mm. majimbo, sio COVID 19 mm. wabunge wa majimbo mm. tumepewa mbunge mmoja tumempewa e, na sehemu ya pili ya ruzuku inatokana na kama umepata zaidi ya asilimia tano ya kura, ya kura zote za wabunge mm. tumepewa manake ni za kupewa peki tumepewa asilimia takriban asilimia kumi na sita kumi na saba E, sasa ruzuku inatolewa kwa sababu hiyo, kwa sababu tume ya uchaguzi iliyochafua uchaguzi inasema kuna mbunge mmoja wa jimbo na, na tulipata asilimia kumi na saba za, za, za kura zote halali za wabunge. Kwa ndio basis pekee ya nini ya ya, ya kupata ruzuku. Hatujafanya makubaliano na wabunge ya kupokea ruzuku, kwa sababu utaratibu huo hauko kwa mujibu wa sheria za kwa hiyo sheria uliyoitaja ya vyama vya, vya siasa hmm. tumepokea kwa sababu tu ya matokeo yaliyotangazwa ya na, na tume hmm. ya mbunge mmoja na asilimia kumi na saba ya, ya kura za wabunge hmm. Na huyu mbunge sasa mnamtambua ama bado hamtambui? kama tulivyosema, amerudi ameenda bungeni kinyume na maagizo ya ya ya vyombo vya chama. Kwa hiyo kwa hiyo sio mbunge wetu kama ambavyo hawa wengine vilevile sio sio wabunge wetu, sio mbunge wenu, lakini mnachukua ruzuku inayotokana na, na ubunge wake. E, e, e, e, haijalishi haijalishi, kwa sababu kinachoamua tuna ruzuku au la ni inachokitangaza tume, sio mm. sio tunachoamua sisi mm. Huoni kwamba Tundu Lissu maamuzi haya sasa yanaonekana kabisa ni maamuzi ya ajabu, kwa sababu mnawezaje kutambua ruzuku inayotokana na, na ubunge wa mbunge msiyetambua ubunge wake Mheshimiwa Lissu? Wala sio kitu cha ajabu kama unaelewa unaelewa logic ya hiyo sheria, wala hutaona ajabu sheria inasema, tume ikisema una mbunge wa jimbo utapewa ruzuku mm. Tume ikisema umepata asilimia tano ya kura za wabunge utapata ruzuku mm. Kwa hiyo wedha unamtambua humtambui, mradi tume imesema utapewa mm. Na... kilichobadilika kama navyosema kaka, kaka chief ni kwamba tumeamua kuchukua kwa sababu tunaona kuna kuna namna ya kubadilisha eh, eh, mfumo wa utawala wa nchi yetu ili kuzuia uchafuzi kama uliokuwa wa, wa elfu mbili na ishirini. Hiyo tu. Kama ingekuwa ni njaa ya pesa tu tungechukua tangu siku ya kwanza hmm. Lakini tume, tumekataa kwa miaka miwili kwa sababu tulitaka tuone tuna, tutaendelea na mfumo huu huu au kuna namna ambayo tunaweza tukabadilisha tuka mfumo wa wa, wa, wa uchaguzi mm. na mfumo wa nchi hii wa utawala mm.